जब मैं कॉलेज में थी मेरा एम तो यही था कि मैं एन से इंजीनियरिंग करूँ and I really work hard for that और अब अब मैं हूँ एन में बचपन से मेहनत की है कि बंदा आगे जाए आगे बढ़ आगे बढ़ने के लिए मेहनत की है तो इंटरमीडिएट के बाद घर पर रहने से मेरी तो सालों की मेहनत है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती ए की हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत बहुत बहुत अहमियत है अगर मुझे मौका मिला कि मैं ए में आगे जाऊँ और वॉल्टियरशिप करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे जब पता चला ए के बदौलत तो मैं आगे बढ़ी और मुझे इनक्रेजमेंट मिली तो मैं चाहूँगी कि मैं भी आऊँ ताकि और बच्चे जो मेरे जैसे हैं वो भी आगे बढ़ें और यूनिवर्सिटी तक पहुँचें